မယ့်အကြောင်းအရာကတော့အဲစီးကြိုသွေးကြိုနီးနွယ်ခြေထောက်ပြဿနာများပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီစီးကြိုနီးနွယ်ခြေထောက်ပြဿနာများဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့စီးကြိုနီးနွယ်ပြဿနာခြေထောက်ပြဿနာဆိုတာစီးကြိုရှိတဲ့လူတစ်ယောက်မှာအဲအာယုံကြောတွေပျက်စီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ခြေထောက်သွေးကြောတွေကျင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့နှစ်ခုလုံးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် ခြေထောက်မှာပိုးဝင်တယ်အနာဖြစ်တယ်ခြေထောက်ရဲ့ tissue တွေပျက်စီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုစီးကျိုနှီးနွယ်ခြေထောက်ပြဿနာပြီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ပထမပိုင်းအနေနဲ့ကတော့အာယုံကြောပျက်စီးတဲ့အကြောင်းအရင်ဆုံးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာယုံကြောပျက်စီးရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲပေါ့နော်အာယုံကြောပျက်စီးပြီဆိုရင်ခြေထောက်တွေကထုံလာပါတယ်ခြေထောက်ထုံလာတဲ့အတွက်ထိခိုက်ရင်လည်းသူကမသိဘူးမသိတော့ထိခိုက်လွယ်ပါတယ်ထိခိုက်ထိခိုက်မိသွားရင်ပိုးဝင်ပါတယ်ပိုးဝင်တာကနေပြီးတော့အနာဖြစ်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခြေထောက်ပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်တာပါခြေထောက်ပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်တာကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူကခြေထောက်ကိုထိခိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအယိုးလေးတွေအက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू က မနာဘူးမနာတဲ့အတွက်သူ့ထိခိုက်မိထက်ခါထက်ခါထက်ခါထိခိုက်မိတဲ့အခါမှာဆိုရင်ခြေထောက်ပူသဏ္ဍာန်ကြီးပြက်လာတာရှိတယ်ချို့တွေကြတော့လေသူမတော်တဲ့ဖက်တွေကိုစီးရင်းနဲ့ခြေထောက်တွေပုံသဏ္ဍာန်ပြက်လာတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခြေထောက်တွေပုံသဏ္ဍာန်ပြက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ခြေထောက်ရဲ့နေရာထဲမှာပဲသွားပြီးတော့ဖိအားတွေများလာတာရှိတယ်ဖိအားများလာရင်အတမာတက်လာမယ်အဲ့ဒီအတမာတွေကွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပိုးဝင်မယ်အနာဖြစ်မယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါအာယုံကြောပစ္စည်းလို့ဖြစ်တဲ့ဟာပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အာယုံကြောပစ္စည်းတဲ့အတွက်ချွေးမထွက်ပါဘူးချွေးမထွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်6သွေးအကွဲလာပြီးတော့အဲ့နေရာမှာပိုးဝင်ရင်အနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးချိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီအာယုံကြောပျက်စီးဖို့ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့16ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့66ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိဆိုတော့ဒါစီးချိုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုအာယုံကြောပျက်စီးဖို့ကတော်တော်လေးကိုများတယ်လို့ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့အာယုံကြောပျက်စီးပြီဆိုရင်ဘယ်လိုစသိမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မျိုးမျိုးသူ့ရဲ့လာပုံလာနီးပေါ့နော်ခံစားပုံခံစားနီးမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တချို့ကတော့လေထုံတယ်ပေါ့တချို့ကတော့လေကျင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့လေအကောင်တွေတက်နေသလိုပေါ့နော်ရွာစီရွာစီလေးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့အချွန်လေးနဲ့ထိုးနေသလိုပဲပေါ့တချို့ကြတော့လေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခြေထောက်တွေအရန်ပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပူတာကလည်းညဘက်ဆိုရင်ပူဆိုးတယ်လို့ပြောကြပါတယ်တချို့ကတော့ကြိုက်တယ် ချို့ကတော့လေခြေထောက်တွေရောင်လာတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့အာယုကြောပျက်စီးရင်ခံစားရမယ့်ယောဂလက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီလိုမျိုးအာယုံကြောပစ္စည်းဓာတ်တွေကာကွယ်လို့ရသလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့စီးကြိုကိုတိချတာကောင်းကောင်းထိမ့်သိမ့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီယောဂတွေမဖြစ်အောင်လို့ကာကွယ်လို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီအာယုံကြောပျက်စီးတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးစေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီစီးချိုထိမ့်သိမ့်မှု မကောင်းတာတို့နောက်ဆစ်လေးတောက်တဲ့လူတွေပူဆိုးပါတယ်နောက်အရက်တောက်တာနောက်ကြောက်ကက်ယောဂါရှိနေပြီဒါဒီလိုမျိုးတွေဆိုရင်အာယုံကြောပျက်စီးဖို့ကပို့ပြီးတော့များပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခြေထောက်သွေးကြောကျဉ်တာပါအဲ့တော့ခြေထောက်သွေးကြောကျဉ်တာလည်းဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဆိုသူကတော့10ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောက်က ခြေထောက်သွေးကြောကျဉ်မှုရခိုင်နှုန်းများပါတယ်။ခြေထောက်သွေးကြောကျဉ်လာပြီဆိုရင်ဒီသွေးတိချာမလျှောက်တော့တဲ့အတွက်အနာတွေဖြစ်ရင်အနာမကျက်တော့ဘူး။တစ်ခါလေကျရင်တော့လည်းအနာမဖြစ်တဲ့ဘဲနဲ့ကိုဟိုခြေထောက်တွေပုတ်သွားတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ခြေတော့သွေးကြောချင်းပြီဆိုရင်ရောဘာတွေစပြီးတော့ခံစားလာမလဲဆိုတော့လမ်းလျှောက်လိုက်ရင်လမ်းလျှောက်လိုက်ရင်ခြေသလုံးတွေနာနာကျင်ကြိုက်ခဲလာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥစ္စာကတော့အစာပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အမတက်တိုင်တတိုင်းတတိုင်းလျှောက်မှကြိုက်လာတယ်။နောက်ပိုင်းကြာလာပြီဆိုရင်တက်တိုင်တတိုင်းလောင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ပေါ့။ချို့ကြတော့လေအာစီ၄၅ဆင်လန်းလောင်းနဲ့ကြိုက်လာတယ်ပေါ့နော်။ချို့တိတ်ဆိုးလာရင်တော့လေနားနေရင်းနဲ့ကိုကြိုက်လာတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြတော့အစာပိုင်းမှာကတော့ဒီလမ်းလျှောက်မှကြိုက်တယ်။ အဲနားလိုက်ရင်တတသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့နားနေရင်လည်းကြိုက်လာတဲ့အဆင်းကတော့ဒါဆိုရင်တော်တော်ဆိုးနေပါပြီအဲ့လိုဆိုးလာပြီဆိုရင်ခြေထောက်တွေအယောင်ပြောင်းလာမယ်တို့ခြေထောက်တွေအေးဆက်ဆက်ဖြစ်လာမယ်တို့ဒီလိုမျိုးဒါကတော့တော်တော်လေးကိုနောက်ကျနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအာယုံကြောယောဂါတွေသွေးကြောခြင်းတွေအဲဟိုသိရှိဖို့အတွက်ဘလို့အချိန်မှစပြီးတော့စစ်ဆေးမှုခံယူတင်တယ်လေပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ ဒီအမျိုးအစားနဲ့စီးကြိုတွေဆိုရင်တော့စီးကြိုယောဂရှိပြီလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စစ်ဆေးမှုခံယူသင့်ပါတယ်။မျိုးစားတစ်တွေမှာကြတော့မျိုးစားတစ်စီးကြိုတွေမှာကြတော့စီးကြိုရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့9နှစ်အကြာမှာစပြီးတော့စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုခံယူသင့်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်နှကြိမ်စစ်ဆေးသင့်တယ်လဲပေါ့နော်။ ဘယ်နှချိန်စစ်ဆေးတင်တယ်လဲဆိုရင်လူနာကိုယ်တိုင်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်ကိုကိုနေ့စဉ်စစ်ဆေးတင်ပါတယ်။ဆရာဝန်နဲ့စံသက်စစ်ဆေးမှုကတော့အကြမ်းဖျင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်တစ်ချိန်စစ်ဆေးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုဟိုစောပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုဘယ်လောက်တစ်ခါစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြောပြပါမယ်။အဲ့တော့ကြတော့ဒီအနာဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်နေတဲ့လူပေါ့အဲ့ဒီအုပ်စုကလူတွေအာသူတို့ကဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတော့ အာယုံကြောလဲကောင်းသေးတယ်အဲခြေထောက်သွေးကြောလဲမကျဉ်သေးဘူးဒါပေမဲ့စီးကြိုရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တစ်နေ့တစ်ချိန်စစ်တင်ပါတယ်နောက်တစ်အုပ်စုကတော့အနာဖြစ်နိုင်ကြီးနေတဲ့သူများပေါ့နော်အဲ့ဒီအုပ်စုမှာကြတော့သူကတစ်ခုပြတ်သွားပြီအာယုံကြောမကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲခြေထောက်သွေးကြောကျဉ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ခုပြတ်သွားပြီဒီလိုလူမျိုးဆိုရင်တော့6လမှတစ်နေ့တစ်ချိန်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်နောက်ထပ်တစ်အုပ်စုနောက်ထပ်တစ်အုပ်စုကတော့အနာဖြစ်နိုင်ကြီးအသင့်တင့်ရှိသူများဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့ အာယုံကြောကလည်းမကောင်းဘူးသွေးကြောကလည်းကျဉ်းတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကတစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကတော့အာယုံကြောမကောင်းဘူးသွေးကြောတော့ကောင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခြေထောက်ပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်နေတဲ့လူနောက်တစ်မျိုးကတော့ခြေထောက်သွေးကြောကျဉ်းနေပြီခြေထောက်ပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်နေပြီဒီလိုလူမျိုးဆိုရင်တော့3လကနေ6လတစ်ကြိမ်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်အုပ်စုကတော့အနာဖြစ်နိုင်ခြေအများများတဲ့လူတွေပါဒီလိုလူတွေကတော့အာယုံကြောမကောင်းတာဒါမှမဟုတ်ရင်ခြေထောက်သွေးကြောကျဉ်နေတာပြီးတော့နောက်ထပ် တခြားအချက်တစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုလူတွေကတော့တစ်လမှ3လတစ်ချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတော့အာယုံကြောမကောင်းခြေထောက်သွေးကြောကျင်အာရင်အနာဖြစ်ဘူးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အရင်6ရောက်ဖြတ်ဘူးတယ်။6ရောက်ဖြတ်ဘူးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းခြေချောင်းလေးပဲဖြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်6ရောက်တစ်ခုလုံးဖြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဆိုလိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြောက်ကက်ယောဂအဆိုးဆုံးဆင့်ရောက်နေတဲ့လူတွေနော်အဲ့တော့ကြတော့အာယုံကြောမကောင်းဘူးကြောက်ကက်ယောဂအဆိုးဆုံးဆင့်ရောက်နေတယ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းတစ်လမှ3လတစ်ချိန်စစ်ဆေးတင်ပါတယ်။ အဲ့ဘလူးလူတွေကအနာဖြစ်ဖို့ဒီစီချိုခြေထောက်အနာပေါ့နော်စီချိုခြေထောက်အနာပိုဖြစ်နိုင်တယ်လေပေါ့အဲ့တော့ကြတော့ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲအောင်ရောပျက်စီးနေတဲ့လူတွေနောက်ခြေထောက်သွေးကြောကျင်းနေတဲ့လူတွေဒီလိုလူတွေအပြင်သွေးတိုးရှိတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုကခြေထောက်မှာအာအနာဖြစ်ဖို့အခြေအနေရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလူတွေကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့အတမာရှိနေတာတို့ငါးမျက်စိရှိနေတာတို့ နော်အော်ခြေထောက်ပုံစံပြက်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေအဲ့ဒါခြေထောက်အနာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်နောက်ဘလို့လူတွေပုံဖြစ်နိုင်သေးလဲဆိုတော့အာဆေးလေးတောက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆေးလေးတောက်တဲ့သူတွေတို့နောက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကပုံဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့စီးကြိုကြာနေတဲ့လူတွေကပုံပြီးတော့အနာဖြစ်နိုင်ခြင်းများပါတယ်ောက်ထပ်ပြီးတော့အနာပူဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့ဝါတဲ့လူတွေပါဝါလွန်တဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ weight ကိုထိန်းထားရတော့ သူတို့အနာပူဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်။နောက်အမြင်အာရုံနည်းနေတဲ့လူတွေအမြင်အာရုံနည်းနေတဲ့လူတွေနောက်ကြောက်ကပ်ပစ္စည်းတဲ့လူတွေဒီဥစ္စာတွေကဘာလို့အနာပူဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အဲသူတို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးကြောအသေးလေးတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီးကျိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂါဖြစ်တော့တစ်ခုရှိပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အားရခိုင်နှုန်းပူပြီးတော့များပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စီးကျိုထိန်းတာမကောင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်စီးကျိုထိန်းသိမ်းမှုမကောင်းတဲ့လူတွေဒီလိုလူတွေကအနာပူပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အဲ့တော့ကျမဆက်လက်ပြီးတော့ဒီခြေတော့စီးချိုနီးနယ်ခြေတော့ပြဿနာတွေကိုပုံလေးတင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ရှေ့မှာလည်းပြောတော့ပြောသွားပြီးသားပါ။အဲ့တော့ကျတော့ခြေတော့6တွေ့တယ်ခြေတော့6တွေ့တယ်ဆိုရင်အာခြေတော့မှာဒီလိုအကွဲချောင်းတွေခြေဖနှောက်တွေကွဲလာတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာကလည်းဒီချွေးထက်နေသားလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကတော့အတ္တမတက်တာ။ အဲ့တော့အတမာကတော့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာပို့ပြီးတော့တက်တက်လဲဆိုတော့ဒီခြေထောက်ရဲ့ဖိအားများတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဖိအားများတဲ့နေရာတွေအတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖိအားများတဲ့နေရာပေါ်မှာအတမာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ခြေဆွဲငုတ်တာပါနော်အဲ့တော့ခြေဆွဲငုတ်တာကတော့ခြေသေးဖြတ်ရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူ့အတူလူလျောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုခြေဆွဲငုတ်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မငုတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတို့ကတော့နောက်တစ်ယောက်ကဆက်ပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့မှုယောဂါပါစီးချိုမှာမှုယောဂါလည်းဖြစ်များပါတယ်အဲ့တော့မှုကခြေထဲမှာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အာခြေချောင်းကြားလေးတွေထဲမှာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်ကိုခြေချောင်းကြားပါမကျန်တိချာကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့အရေးကြီးမှုတည်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမီးလောင်မှုလိုမျိုးအရေးကြီးမှုတွေဖြစ်လာတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုအတမားနေပြီးတော့ ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်ပုံပြက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပိုးဝင်ရင်ဒီလိုမျိုးအဆင့်ထိဆိုးတဲ့ခြေထောက်အနာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဖနှက်ကြောင်ဖြစ်တာသူကသူဟိုလိုလျောက်မှုပဲနဲ့ဖနှက်ပေါ့နော်ဖနှက်မစည်းလို့ဖြစ်တာရှိတယ်။နောက်ကိုနဲ့မတော်တဲ့ဖနှက်တွေပေါ့နော်။ဒီပုံမှန်ပြထားသလိုမျိုးပေါ့။ထိချွညွန်ဖနှက်လေးတွေစီးတယ်နော်။အဲ့တော့မတော်တဲ့ဖနှက်တွေစီးလို့ ဖနှက်ပေါက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကနေအနာဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအာယုံကြောမကောင်းတော့ဖနှက်ကြွကြမှာကြောက်တယ်ကြွကြမှာကြောက်တော့ခြေထောက်ကိုကုတ်ထားတယ်ကုတ်ထားရင်းကနေအဲ့နေရာမှာ pressure တွေများပြီးတော့အနာတွေဖိအားတွေများပြီးတော့အနာတွေဖြစ်လာတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ောက်တစ်မျိုးကတော့ဒီလိုဘုဖနက်ဒီပေါ့နော်ဘုဖနက်ဒီကိုရေကြာရှည်စီးတယ်ဘုဖနက်ကလည်းအမာစားတွေပေါ့နော်စီးရင်းနဲ့အနာဖြစ်တာအခုပုံမှန်ပြထားသလိုမျိုးအဆင့်အထိ ရောက်တဲ့လူတွေတောင် ကျမတို့တွေ့ပူပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အော်ပြက်စိတ်ကြိုက်တာတို့ကြွက်ကြိုက်တာတို့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့လူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုပြက်စိတ်လာကြိုက်ပြီဆိုရင်တိတယ်ဖယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်စီးကြိုသမားကြတော့အာယုံကြောမကောင်းမကောင်းတော့ကြကိုယ့်ကိုပြက်စိတ်ကြိုက်လို့ကြိုက်မှန်းလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပြက်စိတ်ကြိုက်ရာနေပြီးတော့အနာလေးတွေဖြစ်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတတ်ပါတွေ့တွေ့ရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ခြေခြေထောက်ပုတ်တာပါခြေထောက်ပုတ်တာကတော့ သွေးကြောချင်းပြီးတော့ပုတ်တာလည်းရှိတယ်အနာဝင်ပိုးအနာကိုပိုးဝင်သွားပြီးတော့ပုတ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ချို့ကတော့အဲ့အနာဖြစ်တာကိုဂိမ်းမဆိုင်ဘဲနဲ့အာဂိမ်းမဆိုင်ဘဲနဲ့ထားလိုက်မိရာနေပြီးတော့ဟိုအယိုးအထီပေါ့နော်အယိုးပိုးတွေ့ခြင်းစာဟိုအယိုးအထီကိုလိုက်ပြီးတော့စားတော့တာဒီလိုအဆင့်ထိဆိုးတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ရှေ့မှာရှင်းပြခဲ့သလိုမျိုးပဲခြေထောက်စစ်တွေပုံစံပျက်စီးသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်မပြောပြချင်တာကတော့ဒီစီးကြုံနည်းနဲ့ခြေထောက်ပြဿနာဒီကအတမာလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့တိတိလေးရစာမပေါ့စီခြင်းဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြခဲ့တဲ့အဆင့်အထိကိုရန်ဆိုးတဲ့ဟာတွေအထိကိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးသိရှိအောင်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်ကိုပေါ့နော် လူနာဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်ကိုခြေထောက်နေစဉ်စစ်ဆေးပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့နေစဉ်စစ်ဆေးတင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကြတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ခြေထောက်ဖြတ်ရတဲ့လူတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒါစီးကြိုကြောင့်ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဖြတ်ရတဲ့လူတွေရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလည်းသူကအဲဒီဒဏ်ရာတိတိလေးပေါ့နော်ဒဏ်ရာတိတိလေးကိုအမှုမဲ့အမှန်နဲ့နေလိုက်လို့ ဖြတ်ရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်နောက်တစ်ခုကတော့စီးကြုံဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့စီးကြုံမရှိတဲ့လူနာတွေထက်ခြေထောက်ဖြတ်ရမှုရခိုင်နှုန်းကဆယ်ရာအဲဆယ်စားကနေပြီးတော့အဆ20လောက်ထိဟိုညားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကြတော့ခြေထောက်ကိုနေစဉ်စစ်ဆေးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ခြေထောက်ဖြတ်ပြီးသွားပြီ။ခြေထောက်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဖြတ်ရတဲ့လူတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်က နှစ်နှစ်အတွင်းမှာကိုနောက်ထပ်6လောက်အနာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့6လောက်ကိုနေ့စဉ်စစ်ဆေးရပါမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီ6လောက်အနာပေါ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကတော့ခြေထောက်ဖက်နှက်မစည်းပဲနဲ့သွားတာပေါ့နော်အိမ်တွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲဖက်နှက်မစည်းကြတာရယ်နောက်ဟို ခြေထောက်ပူတံပြက်တယ်ပြက်တော့ကြဖက်နှက်ကတော်ရုံဖက်နှက်ဆိုရင်မတော်ဘူးပေါ့နော်မတော်ဘူးအဲ့တော့အဲ့မတော်တဲ့ဖက်နှက်တွေစီးတာလေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဖျားသွားတယ်ဟိုမှာနေကင်းနေပူပူမှာဖျားရင်မြန်တော့ပေါ့ကြောက်ပြားတွေအရန်ပူတယ် အာတာမန်လူဆိုရင်တော့နေပူရင်ထွက်ပြေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကြတော့ပူလို့ပူမှန်းလည်းမသိတော့ AC ပဲရှောက်တယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ခြေထောက်အနာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုမျိုးပေါ့နော်အာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဆိုရင်ဖနှက်ချွတ်တဲ့အလေးထားရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလဲခဲစုတယ်လို့ဆူဆူတယ်လို့အဲ့လိုကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ခြေထောက်အနာတွေဖြစ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေကအနာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဟို အရွက်တွေအုံနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဆေးမီးတို့တွေအုံနေပေါ့နော်တိချာကျွမ်းကျင်တဲ့လူနဲ့မကုပဲနဲ့နော်ဆေးမီးတို့တွေထည့်တယ်မတန့်တဲ့အမှုန့်တွေပေါ့နော်ဒီလိုတွေထည့်ရင်းရနေပြီးတော့လေအနာဖြစ်သွားတာလေဒါမျိုးတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆေးကြုံအနာတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အကျိုးဆက်ကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဝေဒနာခံစားရမယ်ပထမဆုံးကတော့နာတယ်ကျင်တယ်နော်ဝေဒနာခံစားရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပိုးဝင်တယ်သွေးစိတ်တွေတက်တယ်အဆိုးဆုံးကတော့အသက်ဆုံးတဲ့အထိကိုဖြစ်နိုင်တယ်နော် ခုနကကြတော့ဒီဒီလိုမျိုးအနာဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျမရဲ့အသုံးစရိတ်တွေကလည်းရမ်းကိုတက်လာတာပေါ့နော်ဒီကိုလူနာကိုယ်တိုင်ရဲ့အသုံးစရိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်ကစိုက်ထုတ်ကုချက်ကုသပေးရတဲ့အသုံးစရိတ်တွေပေါ့နော်ဒီအသုံးစရိတ်တွေတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အနာဖြစ်တယ်ဟိုခြေထောက်ဖြတ်ရပြီဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကလူတော်တဲ့သိမသွားချင်တော့ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လူမှုရေးစီးပွားရေးအကုန်လုံးကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ ဒီလိုမျိုးဒီလောက်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့စီးကျူနီးနွယ်ခြေထောက်ပြဿနာတွေပေါ့နော်မဖြစ်အောင်လို့အဓိကလှုံ့ဆော်ရမယ့်အချက်တွေကတော့ဒီစီးကျိုကိုတခြားထိန်းရမယ်ထွေထွေကျမရေးစစ်ဆေးမှုတွေကိုတခြားလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကြတော့ဆရာဝန်နဲ့ပေါ့နော်တခြားပုံမှန်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကိုခံယူရပါပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီစီးကျိုယောဂါဆိုတာကပျောက်ကင်းသွားတဲ့ယောဂါမဟုတ်ပါဘူးထိမ့်သိမ့်သွားတဲ့ယောဂါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ ဆရာဝန်ပေးထားတဲ့တောက်ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ဆူလင်ထိုးဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးကျူကောင်းသွားပြီဆိုရင်မရက်ပစ်လိုက်ပဲနဲ့ရေရှည်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့တခြားစီးကျူထိသိမ်းမှုကောင်းအောင်အဲလုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကတော့စီးကျူသွေးကြီးသွေးကြိုကြောင့်ပေါ့နော်တင်းရဲ့ခြေထောက်မဆုံးရှုံးစေဖို့ဆိုရင်နော်အာစီးကျူရှိရင်တတိရှင်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်တင်းခြေထောက် ဆိုတဲ့ဆောင်မုံနဲ့အညီပေါ့နော်ခြေထောက်ကိုဘဝတသက်တာကာကွယ်ထိမ့်သိမ့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးကျိုယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့ပြသချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးကျိုနှီးနွယ်ခြေထောက်ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြသချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ညောက်ကလာစီရုံအဲစီးကျို clinic ပေါ့နော်စီးကျိုကုသဌာနမှာတောက်ကြနေ့ဆိုရင်မနေ့9နာရီဆိုရင်လာရောက်ပြသလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ ဟိုမလာခင်မှာတော့ကျမဒီမှာပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်39 4522 9233အဲ့ဒီကိုကြာတာပရင်းနေ့မှာအရင်ဆက်ပြီးတော့ရချင်းလေးယူပြီးတော့လာပြရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အရင်တုန်းကတော့ကျမတို့လာသမျှအကုန်လုံးကိုကြည့်ပြီးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူနာတွေုံတိုးမနေအောင်လို့ရချင်းစနစ်လေးနဲ့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့စီးတို့ဌာနက ပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းမနက်9နာရီဆိုပြလို့ရပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မှာပြောထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာရချင်းလေးယူပြီးတော့လာရောက်ပြသလို့ရပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ CFAM, caring for well-being.